Bem, eu me chamo Fernanda, tá? Esse é meu filho Caio, Caio Beneman. É, a gente tá na Ruby já há três anos e eu vou contar um pouquinho da nossa história. Eu descobri que o Caio tinha leucemia quando ele tinha 8 anos de idade e a gente não sabia o que ele tinha, levava ele nos hospitais, levava ele em vários médicos e ninguém descobria realmente a causa do que ele sentia. A gente internou na ontopediatria, tá? Do hospital de base da minha cidade. Na segunda-feira a médica compareceu lá e falou que a gente tinha que fazer um exame no Caio para ela poder ter certeza do que estava acontecendo com ele, para ela poder me dar um, um diagnóstico definitivo, né? Então, eu, na hora que estava acontecendo o exame, eu puxei o braço dela e falei, doutora, o que está acontecendo com meu filho? o que que tá acontecendo com ele, que exame é esse? Aí ela falou pra mim assim, mãe, é, eu sinto muito de falar, mas o Caio tá com leucemia. a gente chegou direto da minha cidade, direto para o hospital. A gente ficou internado quatro meses no hospital, o Caio chegou muito grave. Chegando no hospital, os médicos começaram com a medicação, né, que ele ia tomar, que era a, as químios. Então, como as químios eram muito fortes, eles preferiram deixar o Caio internado um bom tempo, né. Eles falaram que não tinha base de quando o Caio ia sair. Depois de quatro meses que o Caio ficou internado, que ele conseguiu recuperar a imunidade, que ele conseguiu recuperar o sangue, que começou a dar, a dar tudo certo assim no tratamento, é, chegou a hora de ir embora do hospital. Aí veio aquela pergunta, para onde que eu vou? O que, que eu vou fazer agora, né? Eu vou tentar achar para ti uma casa de apoio, tá? Uma casa de apoio que é muito boa, é uma casa que você vai se sentir como se você estivesse em casa, é uma casa muito familiarizada, é uma casa onde você vai ter conforto, onde você vai ter tudo o que você precisa por Caio. Então eu cheguei na Casa Hope. A gente acorda e a gente tem uma surpresa, né? Todas as pessoas recebendo a gente, é, conversando, perguntando de onde que a gente era, qual era o problema que o Caio tinha é, se a gente precisava de alguma coisa, querendo ensinar, explicar como tudo funcionava. Aí um dia, um belo dia, ele tinha saído de manhã, ele leu o que estava escrito no ônibus e ele perguntou para mim, mãe, por que que é escrito é, Casa de Apoio a Crianças com Câncer? Nossa, ali eu fiquei desesperada. <laughs> Eu não sabia o que eu fazia, né? Eu não sabia o que eu falava, ele me pegou de surpresa, né? Então, e eu, era uma coisa que eu procurava esconder dele. Ele falou, mãe, a senhora não precisa me esconder o que eu tenho. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu tenho câncer. A senhora não precisa mais me, me esconder isso. Me surpreendi com ele, sabe? Daí pra frente, assim, pra mim foi mais, né, foi mais vigoroso lutar por ele, assim, porque ele tava com a certeza que ele ia conseguir vencer isso. Ele sabia o que ele tinha, ele sabia tudo que estava acontecendo e ia ser mais fácil, né? E a gente foi tendo apoio é, da Casa Ruby, que foi muito importante esse tempo todo que a gente passou aqui, foram três anos é, a gente teve apoio das psicólogas, a gente teve apoio da terapia ocupacional. De manhã ele tinha escola, à tarde ele tinha grupo, ou ele tinha TO, terapia ocupacional. Com essa força, essa energia que as pessoas foram passando pra, pra gente, né? A, as, as pessoas que convivem na Casa roupe as famílias que vêm de vários lugares, todas, todas nós aqui na Casa roupe a gente a gente procura ser amiga o máximo que a gente pode, a gente procura dar apoio. É, sempre como eu um dia eu fui novata, sempre tem novatas chegando, sempre tem pessoas que precisa de um abraço, que precisa de um apoio, que precisa de uma ajuda, é, que precisa assim, de um carinho, porque larga a família lá e vem pra cá, e ela chega como um dia eu cheguei. A gente chega sem chão aqui, a gente chega sem, sem estrutura nenhuma e a gente passa a ter aqui, a gente cria uma nova estrutura, a gente cria uma nova família, a gente cria força, a gente cria esperança. Essa é uma palavra muito importante que a gente tem que ter sempre, muita esperança, muita fé de que tudo vai dar certo. Tem que acreditar que um dia a gente vai conseguir vencer isso acreditar no poder da cura. Eu queria deixar meus agradecimentos tá? à, à Casa Roupa. É, eu queria dizer para a Casa Roupa que sem ela eu não teria vencido. Apoio de remédios, apoio de alimentação, uma boa alimentação para o Caio foi fundamental isso, essa alimentação que ele recebeu aqui esse carinho que eles passaram com o Caio aqui, tudo, tudo que eles, que eles programam, pra, não só para mim, mas para todas as pessoas que vêm aqui, para todas as pessoas que passam por aqui. Tudo isso foi muito importante. Tudo isso é muito importante. Eu quero agradecer também todas as pessoas que, que fazem doação para Casa Roubo. É, eu quero dizer para vocês que eu espero que vocês continuem fazendo esse trabalho lindo, tá? que é doar vida, doar amor, é, doar esperança para quem precisa. A gente vai conseguir, eu sei que a gente vai conseguir passar por tudo isso. Se Deus quiser vai dar tudo certo, né, cara?